after sunset, watching the seagulls fall. Feeding the sand with my head in my hands. luxury over willkommen zur Wanderwelt mit Thomas Compagno und Andrea Meier. Wir sind hier auf dem Gagelsteig. Wir laufen auf dem Tourwanderweg von Lützburg nach Wattwil. Es geht ausnahmsweise mal nicht drauf, sondern durch ab, bis zur Tour. Thur ist nach dem Rhein der zweitlängste Fluss der Ostschweiz, mit vielen schönen Badeplätzen. Leider ist aber die Sommersaison vorbei. Es ist feucht und es ist ja, frisch. Ja, ja der Ort ist kalt. Genau, es ist wahrscheinlich jetzt Zeit, dass wir uns bewegen. Wir laufen durch das Toggenburgische Lüttisburg mit seinem berühmten guggenloch eisenbahnviadukt Für das perfekte Bild fehlt jetzt nur noch der Zug. Schreib's doch schnell noch einen Zug an. Ah! das ist eben Regie, oder? So, so, so macht man Regie. <laughs> Nicht ohne Grund sagt man vom Toggenburg, es sei auch das Tal der Kühe. Saftige Weiden und schöne Kulturwege machen die Landschaft noch idyllischer. Es gibt sogar noch ein paar kleine Dörfli, wo es mehr Tiere als Einwohner gibt. Mich es, dass es Kuhleben im Toggenburg ein rechtes Zufriedenes muss sein. Auf jeden Fall bei denen, die interessiert vor mir stehen. unserer Wanderung dürfen wir auch eine fast vergessene Werkstatt anschauen. Die historische Sägerei Hetschberg. Sie ist über 200 Jahre alt. Der Sägemeister Fritz Rutz erklärt uns, was das Besondere ist von dieser Sägerei. Speziell an dieser Sägerei ist, dass sie noch mit Wasser betrieben ist. Also da ist gar nichts elektrisch, da ist alles authentisch, wie es war. Nach dem Besuch von der Sägerei Hetschberg wartet noch eine andere Überraschung auf uns. Zumindest auf dem Wanderweg landen wir plötzlich unverhofft in einer Merli-Welt. Thomas liest uns jetzt ein Merli vor. Ja, ich werde zum Merli-Onkel. Und wie kommt's? Das ist ein Merli-Ecken und das soll ich immer machen, steht da. Gut, dann zeigen wir das mal. Well, I'm headed to the club tonight. Everything's geht um den Gimli, den Brummbär Beltrametti und den Doppelhas. Alles Figuren, die ich kenne, die habe ich auch schon meinen Kindern vorgelesen. Ah, das ist die Geschichte vom grossen gelben Ding, das der Brummbär sieht und ich kann einordnen kann. Und am Schluss müssen sie alle röteln. Und es kommt dann glaube ich raus, dass es eine Sonnenblume ist. Ja, ja genau. Nach dem Merli-Zauber wird es dann allerdings ernst. Bei Bütschwil wartet ein schwankender Drahtsteg auf uns. Und dort wird klar gesagt, wie man über den überlaufen bzw. nicht überlaufen soll. Also Thomas, da steht Tragkraft maximal 50 Personen. Schaukeln auf dem Steg verboten. Bei Nichtbeachtung Buße von 5 bis 3 300 Franken. 50 Personen, so viel Kilo bringen wir nicht an, dass wir mehr als 50 Personen Nein. sind. Aber das ja. passt auch zu den Corona-Vorgaben. Wenn hm. da 50 drauf wären, wäre es zu eng. Gut, das stimmt. Laufen wir mal drüber und probieren wir, ob wir da drüber kommen. Ja. Ohne Quackeln. Ohne Quackeln. Hm. well, I'm headed to the club tonight. Was auf dem Bild nicht sichtbar ist, spürt man unter den Füßen. Es gagelt. Nett, säuferlich und angenehm. Den Schnappschuss auf dem Gageliweg nehmen wir noch mit. Im Anschluss geht es weiter in Richtung Wittenberg. Der Weg führt uns durch Wälder, Landweg und verborgene Ruinen. Der Höhepunkt der Wanderung findet sich das mal am Schluss. Über einen schmalen Weg und durch Felsspalten finden wir zur euli Wenn man das glaubt, dann bewacht da noch immer ein Hund mit feurigen Augen und Krallen einen Geldsack, der vor langer Zeit von einem Kaufmann versteckt worden ist. Wir haben ihn nicht gefunden und auch die Lichtensteiger haben die Suche nach dem Sack schon längstens aufgegeben. Der wahre Schatz ist die Schlucht selber auch als gut verstecktes und beliebtes Badeplätzchen. Wer will, darf sich die Wanderung am Ende noch versüßen. Das kann ich mir natürlich nicht zweimal sagen. Kagefred Produktionsstätte ist nur ein paar wenige Fußminuten von der Schlucht entfernt. Und da kommen wir jetzt den berühmten Kagefred her. Meine Lieblingswaffeln. Dann riechst du ja Krömle.